สวัสดีครับผมีเจครับはい今日ですねはいついに来ましたはい多分ね皆さんねもう相当昔からなんでやらないんだよ TJ と思ってた企画はいなのと思いますえー、っとですね55番に潜入ああ行こうか <laughs> じゃあクレイジーハウス行きましょう <laughs> まあそれも好きなんですけど、はい、もっと面白いなんだろうな低迷カフェ潜入 正解正解、オッケーいいねってことなんで後で低迷カフェで潜入してきますあ違うんだはい宝くじです宝くじああタイの宝くじねおお、はい、タイの宝くじこれ有名じゃないですか、はい、っていうのがほらもうタイの宝くじって街を歩いてたらもうそんなそこらに売ってる人がいるんでそうですよねそうだからタイに旅行に来て全然なんか知らないけど買ってみたって方多いんじゃないかなと思います、はいはい、そうでも今回はそんなタイの宝くじ あのー、がっつりかけてやろうと思ってすごいっすね本気で狙いに行きますマジっすか、うん、すごいっすね、はい、で果たしてねもういくら当たるのかみたいなでも確かに俺も宝くじ結構買ったことあるんだけど、うん、当たったこと一回もないよないでしょない俺もないんだ今回あのね本気で宝くじを買って当てていきたいと思いますはいはいはい、はい、で僕ら今いますのがカオさん通り近くの他の棚尾っていう通りですこの辺りはもうタイ人に有名な 宝くじ売り場のメッカそうなんだ、えー、めちゃめちゃ多いですあってやばいっすねそうこの辺にいる人でみんな宝くじ買いに来てるから宝くじの店がめっちゃ多いそう平日の真っ昼っかはねみんな宝くじのことしか考えてないのへえー、そうでもこれに紛れて僕らもこの子買うんで、はい、ちなみにタイの宝くじの最高額っていくらなんですか当たった600万バースです600万バースってやばいの2000万ぐらいそう まあね日本と比べたらねちょっと安いと思うかもしれないんですけど、同じ番号買えるからあまあ確かにね、そうそうだからねそれがねかける5とかかける10になってする可能性もあるしまあ確かに確かに、うん、ちなみに TJ さん、はい、がっつり行く言ってましたけど行く今回の公式いくらなんですか今回ね1万バーツマジで、うん、すごっ1万バーツも買うのそうこれ結構夢あるかもでしょうん 綺麗に揃えたからね1万パーツですごいね一番パーツ分宝くじ買うってことでしょそういったね行くよこれは期待大ですねそうなんであの今回ガチでねあの狙いに行くんではい、はい、早速ね買いに行きましょうはい早速買っていくんですけど、はい、なんかタイってさ <laughs> やらしいやらしいめっちゃやらしい大当たりしたら、うん、何買うんですか大当たりしたらゴーゴーバーカンゴーゴーバーカン何 TJ ア55うん <laughs> TJ チャンス TJ チャンスじゃあそれが夢を叶えましょうよ、はい、でもさなんかタイって宝くじ買うときに例えばなんかいいことがあると、うん、その番号を取ったりするのよそうだね例えばなんか引っ越ししたりしたら部屋の番号をちょっとかけたりとか、まあそういうのがあるんですけどそういうのはなんかあるんですかやっぱりね結構それぞれもう自分の誕生日もそうだし車ナンバーもそうだし、うん、あとはあのねタイ人で多いのが夢を見てその夢の中に出てきた番号とか、えー、うん あとはね普段の生活内で出てきたその番号っての、うん、そうそういう番号をメモしたりとかしてあこれ顔を直感的にみんな感じて買ってる人が多いみたいななるほどねでそういう人が当たったりするみたいよじゃあ TJ さんも確実に55じゃないですかそうだね55と4545は絶対買った方がいいんじゃないですかあとは69とか、うん、69とか、うん、あとは無難に単純の12とかあ0212とか、ね、そうそう212とか、うん、あとは411とか、うん 新しい事務所の部屋番号ちなみにどのぐらい買えるんですか1万バーツと100枚は買えるよ余裕で買える、まあ、基本的に、まあ、1枚80バーツなんですよ、ね、うん、そうただ結構売られてる場所によっては、まあ、85と90とかになったりするしあとは複数枚セットになったりしてるんだけど、うん、そうなった場合はまたね1枚100バーツぐらいになったりしちゃうから、うん、なんかまあ聞くのが一番いいですそうですねでもそんな極端なぼったくらいないんでないですよそうそうそうじゃあ行きましょうかはい なんか直感で行った方がいいんじゃないですかバラで行きましょうよバラでそうバラで行きたいねバラじゃじゃないですかあバラっすよあにすだいでよせねバイさないかバイラロこれで1個1バーツ1バーツそう Okay, how about you? 何枚いったんですかまず5枚5枚500バーツ、そう500バーツこれはでもなんか80バーツじゃじゃ正規料金は、うん、これはも手数料みたいに乗っけてるって感じだよねまあねこればっかしは本当お店によるよねだってほらこの辺なんてね5個で5枚で580バーツになってるんだあ確かに確かにそうあなんでかっていうとこうやってね2枚セット5枚セットで売られてるものって数字が綺麗なんだよ 数字が綺麗なそうあと人気の数字そうあと人気の数字なんかも入ったりしてるからそういう数字集めるのが大変だからなるほどねだからねこればっかしは高くなったけどその分人気いいのかそうっていう感じでね確率上げるならバラでいきましょうよ411があったもん一回変えたいんだよねなんで411なんですかいや新しい事務所の部屋番号411たんですそう僕のじゃあ、ちなみに部屋の番号が3001ですうん4桁切るわり <laughs> なんで意外とでも知らないと思うんですけど、結構タイ人の方もね、宝くじで借金にはまっちゃう方とかやっぱいるいるみたいな気をつけないとダメですよリエさんもまあねだからのめり込みすぎちゃダメだよね、はい、だからこんなもんだよっていうのを今回教えるためにもいい情報だと思いますそうなんかほどほどにねそう1万バー買ってもこんなもんだよっていう、うん、あこれ綺麗だ これ3枚3枚セットでも直感でねこれ綺麗だなと思ってこの数字388369なんか最後の6級らしいあ最後の6級 ?69? ロックラーメンと69どっちのあれなんですかロックラーメンロックラーメンそうほら私トンロにオープンしたさんとかねめちゃくちゃ美味しいからそうそっちにかけてんだうんあそれありだよねありでしょそれはこれ食べ行ったし、うん、ねシックスナイン麺シックスやめろ選ぶねえ 何を考えて選ぶ411ないなと411はないんだうんで探してんだけどさよしこのぐしょっか何枚買ったのか分かんない1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 5 1 5 兄さんここなんなんですかこれこれはあのー、もし当たるとするじゃない、はい、ここで一応あのー、なんなんていうの現金化っていうかそうしてくれるんだよね、えー、まあ手数料、まあ、3%とかここはあのー、1.5%かなあ取られるあそう手数料はもちろん引かれるけどそうでもここで現金化できるのなるほどね、うんちなみに手数料引かれない場所とかもあるあねノンダブリに事務局ある、うん、あそこは無料なの わかんないわかんないあまあじゃあここでもでやればいい手数料取らなきゃいいよってそうまあのために自分が行けばまあそっちでもね変えられるんででもほら行くの手間じゃん、まあ、交通費もかかるし、ね、そうそうだからね全然あの手数料は引かれるんだあなるほどね0.5%とかあなるほどねうんここは1.5%です、あどちらに引かれるみたいななるほどねそれはねティめっちゃ買ってないですかマジで相当いってないですこれいやなんか夢つになったらさ結構 かタイ人の人ってなんかさいろいろ計算してない数字数字数字データ取ったりとかしてるよねあの本来であればねそうやってやるんだけど今回さあの軍資金多すぎるから軍資金そうだから結構ランダムな感じで使う分もねああなるほどねそうここでめっちゃ買ってるよ解散たせ買えないかでも逆に考えすぎずさ、うん、なんか適当にこう選んでる方がいいのかもしれないそうだね 2050 2050 2050バーツでもそんななんだねはいめっちゃいったなここで何枚何枚それえー、っとね多分20枚ぐらいあるんじゃない 20, 20, 20枚ぐらいあると思うよ10セットある、うん、ここめっちゃ盛り上がってんじゃんそうだねよくあるんだよ 今ね、これの横に行く旅行のお兄ちゃんなんか、あのこの店だけで1万2000バーツも買ってるからやばいなあの送金っつって俺らも小物だなそう比べるとあの対象ないから対象ないそういくらですか1925バーツすごい結構いったなで残高いくらあるのあとね1400ぐらい全部使っちゃえすげえ綺麗この数字ほらすでしょ うん、俺2月12じゃん誕生日ほらもうすごいよねこれは綺麗だよであといくらあんの500 520うんだって5万円は買えるじゃんいやもうこれしかねえなもう5枚で520あるうんこれ本気で狙うしかねえよもう6いいね6 6 6 6 6 6 6 6 6 66これかなあった ครับห้าร้อยสิบมีเท่าไหร่ยี่สิบบาทโอเคครับこれで綺麗に一番バーツがいったまあ五バーツ余ってるけど、もうほぼほぼじゃ一番バーツです、お疲れ様ですお疲れ様ですい終わりましたじゃあね、まあ、結構時間かかりましたけど、はい、無事に1番バーツを使い切って、はい、あのね 合計で106枚買いました106枚はい結構な数だよ買ったねでまあね今回は本気でやっぱ狙いに来てるんで、はい、ちょっと予想結果楽しみですねマジでえ抽選発表っていつなんですか抽選発表は、まあ、基本的にタイム宝くじ抽選発表1回月に2回あるんですよ、はいはいはいはい、16日と1日 ,1 日、はい、で、まあ、今回僕ら買い物じゃないや宝くじ買いに来てるのは今27日なんで、はい、次のね 発表は1日です、まあ、4日後ですね、はい、はい、なので、まあ、1日にまたね、撮影して結果発表ね、していきたいと思います。はい、はいはい、でですね、宝くじ、はい、今日ですね、えー、っと、日付でいうと2月の2日です、はい、で、昨日2月の1日が当選結果の発表日だったんで、はい、でまだね、その当選結果、発表見てません。はい なので今から、まあ、そのアプリケーションを使って、まあ、これ QR コードがあるんで、で、この QR コードをね、一枚一枚スキャンして、当たりが出るかどうか、ちょっとね、やっていきたいと思います。はい。じゃあ行きましょう。いい先、やり方だけ。こう、ここにですね、えっ、ー、とね、見えるかな、QR コードがあるんですね、ここに。これを、この携帯、なんてアプリっていいじゃん、これ。この、このアプリ。まあ、これ、タイ語で言うとは、ホワイっていうアプリで、まあ、これ普通に、その、アップルストアで、はい。 インストールできる、まあ、アプリで、はい、こちらを用いてそう QR コードをスキャンして当たりかどうか調べるって感じですはいじゃあスキャンしていきますかいきましょうじゃあ1枚目せーの外れこうやってスキャンするとねこういう画面が出てきますえお前違くねあできるんだスキャンえお前スキャンしてると次元こっちだよこっちは何こっちだよあ上なの上ですこれ何て書いてるんですか ここにタイ語でもう残念残念残念です残念です書いてんだ残念ですまあこちらの番号はその当選のもの、まあ、当選のものではありませんみたいなはいはい感じになってますね今僕もね外れですじゃあ次まあこれね外れだとほら、ね、残念シアチャイドワイカシアチャイドワイカこれ赤色なんですよこの画面がそうだからこれねもしかしたらあ当たると 多分赤じゃなくてね僕もそれ黄色とかになると思うんですけど見たことあるな赤岡ないないないないもうねもうこの際にもう1等じゃなくていいんだよねもう全然2等3等でもいい、まあ、当たるか乗っかってるか知りたいねそうダメですダメです 緑緑緑連番だぞ連番ちょっと待って番当たったぞ当たったぞ当たったぞ何ぼや何ぼや何ぼ4 0バーツマジでで枚八千バーツやばいやばいバーツ来たほら画面画面見せてほらほらおやばすぎてんなお来たぞほらやばほらほらほらこれほら でこれしかも連番だからほら2枚なんですよ同じ番号2枚なんですよほらっていうことは8000バーツも8000もう8000バーツ回収してもう回収してるんじゃんほぼこれもう8000バーツ回収はでかいもう早いよこれよっしゃじゃあこれね当たったやつこっちてやば初めて見たよ当たったのちょっとテンション上がってきたまだ残ってるかなこれ でバルの方はすみません、えーと、とずっとパズ <laughs> で続いてますなんかすなんかままた当たる気するなこれこれあある気するわある気するよお今のねあのー、番号下3桁の番号が一致 <laughs> バルの方それ壊滅です壊滅全然当たりませんね10万以上 いやバラ全滅だなはい全滅全滅あるあとね俺あと2枚あ2枚もうもうじゃ終わりじゃんもうもう <laughs> 意外と早かったな読み取れない意外意外と早かったなはい終わりはーいまあ、合計100ちょいちょい106とか7とか、うん、まあ、約100枚67枚 まあ、今回実際買ってみて、はい、まあ、1万円バーツ分ですね購入して、はい、当選結果当選した金額が8000バーツ8000バーツですまあこれね上出来なんじゃないかなと思います確かに確かにうん8000バーツでそう2万2000 2万5000ぐらい5000ぐらいで、ね、うん、うん 3万3万3 4千円分使って、まあ、2万5千円ぐらい戻ってきてるから、はい、まあ、元までいってないけど、はい、でもほぼほぼね元に近い金額取り戻してるからでこれね俺調べてるけど下3桁だから下3桁これ、ね、下3桁上から数えると1等1等前後賞2等3等4等5等の次だから順番に言うと6等いやでも連番買っといてマジでよかったわよかったうんナイスだよそうもう連番ハンターだったから まあ、いっぱい連敗ってけどよかったよこんな買ったんですよおおこれでもまあっていうことは回収率80%っすよヒデさんもうもうもうもうでも先ほど言いましたけどこのねタイの宝くじ、まあ、1等がね600万バーツ600万バーツで2等が10万バーツあ前後賞ねうん、1等前後賞10万バーツで2等が20万バーツで3等がね8万バーツ4万バーツ2万バーツっていう順番になってて、はい、うん、まあ、で今回僕らね、まあ、下3桁 下3桁とかはねその上3桁っていうの上上3桁、上3桁そう下3桁とその上3桁が、ね、一致すればそれぞれ4000バーツなんですよ、これは結構ね狙えるんじゃないかなと思って、うん、だから結構ほら買いに行く人なんかほんと下3桁狙いで行く人多いじゃん,、うんね、116とかさ、ね、446とかだから売られてる時も下3桁が見えるように、ね、配置されてるじゃん宝くじって、うん、 なんかね皆さんもね今後ね宝くじ買ったりするときはこのね下3桁とかこの数字をね、まあ、狙っていくのがね、まあ、いいんじゃないかなって思います、でもよかった当たるっていうのは初めてした俺も今までずっと当たったでしょ、うん、車当たったことなの確かに、うんやっぱ当たるんだしかもこの撮影で当てたっていうのがでかいよね確かにそうだってもうこの当てたからもう動画のタイトルとかサムネでも当選って使えるからここが当選だよもう当選だからこれで当選したのね QR コードをスキャンして当選した後の画面もね撮れてるから、うん、そう いやーよかったっすよこの番号は本当にしてことなんでまあ後日宝くじ売り場、まあ、前回買った場所まあ紹介してるような場所ね、うん、そうあそこ行ってまあこれ現金がするんで、はい、うん、まあ手数料でね23%取られますけどでも全然 OK なんだねそれは、はい、うんってことなんで、ねまあ、その様子もね、まあね、せかちゃんとかでワンチャンね撮影しますんで、はい、はい、いやでもまあまあとりあえず第2弾もね、うん、またやりたいですねそうですね全然これは、はい、ね、次こそはねもっと高額当選 満タンを当てたいですよね当てたいねちょっと、はい、そこ行くまではちょっと、うん、毎月はちょっと、ね、予算的に難しい、まあ、年に2回は行くね <laughs> 年に2回3回は行けるね3回リアルリアルにリアルに言うともう34か月に1回やりたいですよねうん高額当選当てるまでもうエンドレスタイム宝くじチャレンジはい、うんなのでね今後もですね皆さん動画見てくださいはい、はい、では本日も最後まで動画を視聴きありがとうございますチャンネル登録高評価よろしくお願いします 买家。